어? Hmm? Oh? Mm-hmm.

Yeah? Ah! Hã? Yeah. Hmm. Good. Oh! Hmm. kavruyorsun seni? Rock and Oh no! Mm-hmm. 음. Ooh,